首先，让我们来看一下在当周有什么特别需要留意的日课吧。在礼拜一的部分，我们会逢到的是大退日，因此非常不建议任何交易跟斡旋相关的事情在当天进行哦。另外，在礼拜二的部分，我们会逢到的是土王用事，当天除了不宜开市之外呢，也不建议呢在当天有动土或者是营造的任何。 不过，在这一天呢，是可以适宜做生机的。再来就是礼拜三，礼拜三这一天呢，我们逢到的是大偷休日。家中如果有任何的小修缮，或者是要移动家具的部分，我们都不妨可以在周三这一天去执行。当天也是非常大力安葬的日课急用。另外，在礼拜四的部分，我们会逢到的是月见土府日，在当天也是不宜。 去动土的，包括我们在花园花圃的这个泥土呢，也尽量少去做翻动的动作。礼拜五的部分，我们会在零这个早上的七点呢迎接霜降，那在这一天的晚上的九点二十四分，我们也同时呢也会逢到上弦月，所以在礼拜五这一天的早上跟晚上呢，我们都可以帮自己呢跟。 做开运跟愿的动作。首先呢，在早上的七点之后呢，呃，我们老师会非常建议呢，我们可以在一早的时候尽量呢喝一碗热的粥或者是热的汤啊。可以的话呢，尽量是一碗是汤啊。为什么呢？因为我们民间呢有一句说的好，一年透透啊，不如呢我们在补霜降。 所以在当天呢，霜降之，时，因为它的五行哦中呢是属补的，那依据我们这个中医的这个养生学的一个观点呢，在四补补这个的这个相互关系上面呢，在冬天呢，我们是建议要用温补的方式哦，所以呢，清淡为原则，呢，可以来做补血哦，还有补气。 的来养胃，所以呢，在这个秋天的这个最后一个节气呢，在这个时候，因为气候开始变得比较凉了，所以非常建议就是呢，荧幕前的朋友呢，呃，如果你们要就是进补的时候，我们呢主要要针对的这个脾、还有胃、还有肝肾来去养，所以要吃的食物呢，要是属要能够。 可以润燥的食物，比如说芝麻、呃蜂蜜呀、银耳，好，那多吃一些蔬菜水果类的，比如说苹果、香蕉、玉米啊、萝卜、哦、栗啊，再来就是说，我们也可以多吃一些像牛肉、鸡肉这一类的食，都是不错的。那不妨呢，大家在当天的这个饮食上面呢，尽量有涵盖老师刚刚提到的这些。 就可以让自己呢，在这个入冬之后呢，比较不会有口干、舌燥、唇干，或者是喉咙干，甚至或者是便秘，或者是不的这个呃皮肤呃显为干燥的一个状况产生。而刚刚提到在晚上呢，逢到的是上弦月哦，所以在我们的晚上的二十一点二十四分之后呢，请大家呢，如果当天是没有下雨的状况，不。 房，我们呢就可以看着这个星空，看着月亮来去做一个心愿许的一个祈。那务必要记得哦，在上弦月的时候呢，我们通常的祈许范围呢是针对可以，呃，要执行有 power 相关的一个愿望，所以也是就是你要祈够得到胜利，或者是你想要呃克服一件事情，想要 overcome 某一个 challenge。 想要得到别人的一个认同，想要击败你的人，类似这样的，那我们都可以在一天呢去做一个愿所以大家不妨呢，可以在这一天晚上呢，把你的这个想要跨过去的一个呃，g e r 呢，把它在这一天呃晚上呢，透过这个月亮的力量呢，来做一个心愿的愿哦。 另外呢，在礼拜六的部分，我们会缝到的是适宜安床的部分，所以在当天呢，如果您本身呢这一阵子有这个睡眠问题，或者是会有多梦的问题，不妨呢，你在这一天呢，把你的床布呢做一个从的方位的调整哦，那这样子可能呢，让你比较好入眠哦，睡眠平，这样的一个状况。 最后呢，我们来看一下，在周日这一天是我们的一年一度的重阳节哦。那每逢呢，逢到重阳节交替的时候呢，家中有长辈的，尤其是年纪年年迈的这个老人哦，务必要多加的注意哦。那尤其是温差，那很有可能会让他们呢，在心血管相关的问题或是肺相关的问题，会较明显。 那再来呢？当天同时也逢到的是正刚，啊，魁刚日，还有我们的这个正红杀日，所以会非常建议，屏幕前的朋友在当天呢不要吃牛肉的加工品，哦，还有呢在当天呢，呃，是呢尽可能都是少取的哈。所以即便他可能是讲解，我们建议在当天任何太大的比较理想的。 好，接下来呢，让我们来看一下呢，在当周的运势网友是哪三个生肖的朋友。首先呢，第三名呢是我们属老鼠的朋友，然后第二名呢是属猴子的朋友，而第一名呢是属狗的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友，在这个礼拜呢，这三个生肖的朋友呢，你们的财运呢是相当的旺盛的，尤其是我们的偏财运哦，所以不妨呢可以多看看自己人的手气。 那或者是呢，如果你有本身有看中什么样的要投资的标的，物，啊，试着在这个操作跟出手了。那再来呢，在这个礼拜呢，你们在工作上面呢，也是相当的得意的，会有相当多的贵人呢会给跟协助，不妨呢好好的利用这个礼拜的好运势哦。 我们再来呢看一下另外十二个生肖呢，在当中有什么特别需要注意的部分吧。首先呢，第一个生肖是属老鼠的朋友。属老鼠的朋友呢，在这个礼拜，老师建议你务必要学会去做你自己。这代表的是呢，在这个礼拜，请不要老是任意的被人家摆布，或者是别人随便说了几句话，你就去和别人。要多有自己想法，这样子。 别人比较对你会有多一点的认同感，并不是什么都按照别人的想法去做，才会代表你是有归属感，或者是那个团队里面的。有的时候有一点自己的想法，才能够塑造别人对你有额外的一些看法哦。那再来呢，属老鼠的朋友在这个礼拜要留意的天数是星一。下一个生肖是我们属牛的朋友，在这个礼拜必须要有多一点的危机。 是这个危机意识来自于你的大意，或者是有的时候你会让人家觉得有点在状况外。哈，这个礼拜呢，请务必呢，凡事呢都要检查再检查啊，让自己呢不要为自己的一个缺失呢，然后呢错失一些好的机会。这礼拜要留意的天数呢，分周一跟周二，所以建议在这两天呢，务必要多去看一下自己的 planner 里面的事情。 有遗漏的是这样哦。下一个生肖呢，是我们属老虎的朋友，在当周呢，老师会特别建议你们要学会察言观色。而这个察言观色，代表是别人可能对你会有一些看法或者是不悦，可是他们闷在心里面还没有表达出来的。这时候呢，你就要适时的去安耐、安抚，或者是让这个状况呢不要呃变得更加的。 点恶，或者是更加的恶化，不要让整件事情呢变得更难去处理哦。所以，请老虎的朋友在这个礼拜不要再太白目喽，要留意的天数呢是当周的星二哦。下一个生肖呢是我们属兔子的朋友，在这个礼拜呢是需要跟周边的人一起做集思广益的，请要只想要所有的事情揽在自己身上去处理去，因为你自己。 是不够好，而是有了别人的力量，或许你可以更快的、更有效率的去完成要出，同时也可以让你有更多的时间呢去陪你的家人哦。属兔子的朋友在当中流月天数是星期三，下一个生肖是我们属龙的朋友。属龙的朋友呢，在当中呢是属于凶并存的一个状况，也就是有好事，同时也会有坏事。 同时并存，那这样子一般呢，通常会代表的是必须要非常的去留意，是什么样的一个因果关系导致这两件事情会通。所以呢，切记，只要你不要有秉持贪恋，或者是说，呃，有一些想要害人之心，呃，或者是你想要呃踩着别人往上爬的这种想法。 那这样子可以让这个胸呢就会减少许多。那再来呢，只要你在这个礼拜呢秉承锻炼的出发点的话，那其的方向呢会是比较多的，面也会是比较大一点的哦。属龙的朋友在当中呢要留意的天数呢是星期四。下一个生肖是我们属蛇的朋友，属蛇的朋友呢在当中呢是务必要抛开之。 的这个执着呢，可能是对人、对事，或是对物。不管你是有多想要某样东西，或者是多喜欢某个东西，或是多想要做某件事情，都必须要去探讨它的跟这个呃时间点到底是适当的，再来去看值不值得。因为有的时候你只是卡在一个得失心啊，但是其实。 并不是非做不可哦，所以请你跳出你的框架，用另外一个看待这件事情，或许你会有另外一个 perspective，会知道其实并不需要，一定要去做这件，并不一定要这么的执着。那再来呢，属蛇的朋友在当中要留意的天数是星期五。下一个生肖是我们属马的朋友。 属马的朋友在当中呢，请务必要学会回归理智。而这个回归理智呢，代表是你在判断事情或者是在决定任何事情的时候，不能过度的感情用事，或者是有太多的一个感情包袱、人情包袱在身上，请你务必要用数据来去决定任何事情的走向，这样子对你才会是比较好的哦。 属马的朋友在当中留的天数是星期六。下一个生肖呢，是我们属羊的朋友在当周呢是可以有新的可能的，也就是请你不要 close 任何的 possibility，因为呢，在这个礼拜呢，可能会有很多的门是被开启的，有很多的机会跟很多的建议，那请你要把你的耳朵开启，我去听。 这样子过去看，那你才有机会呢，做出不一样的选择哦，还可以掌控更多的机会。那属羊的朋友在当中要留意的天数比较多，尤其是整个周末，也就是五、六、日这三天，所以呢，在这三天不宜呢往外跑，建议呢就是好好的让自己呢沉淀在家里休息，要好的。 下一个生肖是，我们属猴子的朋友。属猴子的朋友呢，在当中呢是逢到得心应手的一个一个礼拜。在这个礼拜呢，你想要做的事情、想要执行的事情呢，都非常的可以轻易的去完成，而且时间呢都可以抓得蛮稳的、蛮好的。所以老师会建议属猴子的朋友，如果你有什么落后的事项，赶紧就在这个礼拜把它给上了吧。 那再来呢？如果是针对感情的部分呢，也不妨可以在这个礼拜出手一搏喽。那这个礼拜要留意的天数是星期一。下一个生肖是我们属鸡的朋友，属鸡的朋友呢，在这个礼拜呢是会逢到自信高升的一个状况。这意味着的是，你在这个礼拜呢，你会非常的有这个定力呢去做一些。 关键性的一些决定，那这通常呢也都是相对的是有影响力的，不管是在针对感情，或者是事业上，或者是上的一个版图。啊，这个礼拜老师会特别建议呢，属鸡的朋友可以多放一点心思呢在工作上，因为呢把这个自信用在工作上，它未来呢在月底的时候是可以让你呢尝到更多的果实的。 那属鸡的朋友呢，在这个礼拜要留意的天数是星期三。下一个生肖是我们属狗的朋友，在这个礼拜是属意气风发的一个礼拜，而且因为这个礼拜相当的旺盛，所以并没有特别需要留意的天数。唯独要提醒的是，在这个礼拜呢，不要因为一时的这个运势的很旺盛的状况下，然后呢，就是。 口不择言，然后无意之间呢，就太过冒失，得罪了别人还不自知哦。所以唯独要留意的就是注意你的言行跟举，还有所说出来的话。好，再来最后一个生肖是我们属猪的朋友，属猪的朋友呢，在这个礼拜呢是可以突出意事的一个状况，也就是。 你可以把你的想法很明确、很完整地表现出来、表达出来，让别人去解跟到，而且得到接纳。所以，不管是在事业上，或是工作上，甚至感情方面，都是很适合在这个礼拜去做这样的一个把你的想法表现出来，让别人理解的一个时间点哦。这个礼拜要留意的天数是星期四。 接下来呢，让我们来看一下在当周的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友。首先呢，第三名呢是我们属马的朋友，第二名呢是属鸡的朋友，而第一名呢是属猪的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友，在这个礼拜呢，你们的感情运呢是走甜甜蜜蜜的路线哦。所以呢，在这个礼拜，只要你愿意放下你这个心里的那一道心墙。 愿意去接纳别人对你的好跟付出，那这一段感情基本上都是可以预期的，可以开花结果哦。所以，请这三个生肖朋友务必在这个礼拜好好的把自己心中的想法表现给另外一半，知道吧？尤其是还是处暧昧中，或者是还在有搭档恋人未满的状况的朋友们。 以上呢是当周的生肖运势周报，喜欢的朋友请务必帮老师按赞，并且分享出去。需要咨询的朋友可以透过上方的微讯号加入老师，或是透过下方的官网联系老师。我是金英老师，我们下周准时再见喽，拜拜。